这一间餐车，那我们进去吧。我觉得它的萝卜糕还蛮有趣的，就是它有一个专属的萝卜糕酱，然后酱里面呢是会加那个绿色的罗勒叶，跟他们的酱油做调配，有一种淡淡的清香。然后蛋饼的部分呢，我们点了两样，一个是原味的那个葱花。 然后另外一个是酱烧腿，然后我觉得酱烧腿还蛮好吃的，它的猪肉的那个腌制的酱料跟它的蛋饼是很蛮搭的。我现在呢要吃吃完早餐了，然后会先回就是亲戚的家休息一下，然后接着就要去郊区一动喽。那我们就出发吧。现在在望京的圣母教堂，刚好遇到他们一百五十周年的开教仪式。 蛮热闹的，外面还有夜市，里面超多人的。 简单逛了一下视频森林公园的外围。刚刚查了一下，就是视频森林公园其实有十点零五公里。然后因为时间的关系，说我们只有在外围绕一绕。然后现在呢，要去运动公园，陪小孩子们去溜纸牌轮。 那我们就出发吧。 然后刚好遇到他们有圣诞节的照片，整个灯光很漂亮。 这里是言几生活，我们下次见。